galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um daily vlog Bom, rapaziada, estamos aqui em três tiras, rapaziada Muito louco aqui, mano, olha isso que Isso daqui é um, tipo um negocinho do... Que fica pra demonstração aí de Natal E ali na frente fica a prefeitura Muito louco, tipo, tu sai da prefeitura e vem pra cá E é isso aí, rapaziada, estou passando um tempo aqui na, na cidade da minha avó aqui tava na fazenda esses dias, mas não tava gravando nada, tá ligado? Tava mais boa, tranquilo ali. Porque tinha muita gente também pra eu estar tá gravando, tá ligado? Agora tá mais de boa, tá mais tranquilo. Tem tanta gente assim lá na fazenda. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou estar tá fazendo uns take aí pra vocês. Então segue os take aí. Ah, eu fiz uma filmagem também. É, apareceu aí no início do vídeo. Fiz uma filmagem é, de tipo da fogueira assim, tá ligado? Ficou bem mato. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou fazer um steak aqui agora. Pega o steak. Fui. Bom, bom rapaziada, eu tô aqui na, no sítio do, da minha prima ainda. De novo, na verdade. Que tinha um negócio de escorregador ali. Até tem, mas só que eles deixaram guardadinha ali. Eu vou dar uma volta agora de, de 4 5 aqui, mano.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 Nos stories aí. Quem não me, me acompanha no meu Instagram, acompanha aqui, rapaziada. Lá eu tô postando direto, coisa aí no Instagram. Principalmente da viagem, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Eu não tô postando muito muito, com, muito vídeo aqui também, porque eu tô sem internet, então não adianta nada eu editar. Eu até, eu até deixei os vídeos pronto pra postar, mas a internet não vai, tá ligado? A internet é muito ruim. Mano, mas rapaziada, olha, olha essa vista, mano, na moral. E lá eles estão lá arrumando para poder fazer a fogueira hoje. E rapaziada, se vocês não deixaram o like ainda, deixa o like aí, esqueci de pedir like, mano. <laughs> Sempre esquece de pedir like. Mas deixa o like aí, rapaziada. Rapaziada, eu vou tomar um banho antes. E mais de noite, assim, quando tiver mais de noitezinha aí, é, a gente vai estar tá fazendo a fogueira aí pra vocês. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Eu vou fazer take também, muito take aí da fogueira. Então segue os take aí. Até de noite. Fui.